Witajcie serdecznie w kolejnej odpytajce. Dzisiaj takie zdanie. On nie wiedział, co ma robić. I tu bym chciał, żebyście użyli czasu przeszłego preteri preteritum. Tak, czas przeszły prosty. On nie wiedział, co ma robić. Zdanie niemieckie. er puste Miejsce. Nicht, was er tun sollte. On nie wiedział, co ma robić. I teraz w tym pustym miejscu ma być. Może weiß. Er weiß nicht, was er tun sollte. A może wusste. Er wusste nicht, was er tun sollte. a może wissen. Er wissen nicht. A może weißt. Er weißt nicht, was er tun sollte. Która wersja będzie prawidłowa, jak myślicie? Oczywiście wuste. Wuste to jest czas przeszły, czasownika wissen, przy czym e, chcę tu zaznaczyć, słuchajcie, że czasownik wysyn jest bardzo nieregularny, ponieważ on normalnie w słowniku, normalnie w słowniku, no jest to czasownik, który w, w bezokoliczniku brzmi wysyn. Natomiast w odmianie w czasie w po, liczby pojedynczej ja, ja wiem, to jest ich weiß. czyli jest pytanie, gdzie jest wysyn, gdzie jest weiß. To są różnice przecież, nie? A w czasie przeszłym to jest wuste w preteritum. A w perfekcie, jakże mówimy, ich habe gewusst. Ja wiedziałem. Bardzo ważny czasownik, bardzo praktyczny, codzienny. Dobrze go znać. No, no to wszystko. Dziękuję. Do kolejnego vloga. Hej.